бізді білім саласындағы шешімін таппаған жеке өзекті мәселе болып табылатын мемлекеттік тапсырыс шеңберінде қаржыландыратын жекеменшік балабақшалардағы педагогтердің жалақысының төмендігі мазалап отыр алдағы екі жыл ішіндегі мемлекеттік тапсырыста мектепке дейінгі жекеменшік мекемелерде педагогтердің жалақы деңгейін көтеру қарастырылмаған еді қазақстан республикасының білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2020 мың жиырмасыншы жылдың жиырмасыншы қазанындағы бұйрығымен қаржыландыру әдістемеге өзгертулер енгізілген мектепке дейінгі білім беру ісіне байланысты әдістемеде төмен, төмендегі ескерілген біріншіден 2019 жылдың бірінші қаңтарынан және бірінші маусымнан бастап өсуін ескере отырып лауазымдық жалақыны есептеу барысында коэффициенттердің өсуі ресми жалақыға түзету коэффициентін 2020 жылы 25 пайыз 21 жылы 50 пайыз 22 жылы 75 23 жылы 100 пайыз мөлшерінде енгізу үшіншіден педагогтердің еңбек демалысының ұзақтығын 56% күнтізбелік күнге дейін арттыру дегенмен аталған бұйрық жергілікті мекендерде орындалмай отыр нәтижесінде жекеменшік балабақшаларының педагогтері өз еңбектерінің адал төлемақысын ала алмай отыр қазіргі уақытта әкімдіктер бір балабақша тәрбиеленушісіне жан басына шаққандағы нормативтің мөлшерін ерікті түрде анықтайды ал бұл Э, белгіленген нормативтің орташа мөлшерінен едәуір төмен нәтижесінде жекеменшік балабақшалар мен педагогтер тиісті қаржыны ала алмай отыр көптеген мамандар жұмысынан айырылып мекемелер жабылуда